Hæ. Hæ. Velkomin í HR. Velkomin. Já, ég og Ása, við ætlum aðeins að sína ykkur svona, við ætlum að samfæra þig um að koma í HR. Þetta er einhvern veginn það fyrsta sem maður gerir þegar maður mætir hérna inn þjónustuborðið. Þau hjálpa þér, þau hjálpa þér, allir hjálpa þér. <laughs> Þetta er ekki flókið. Hérna Hvað erum við Ása? Já, við erum hérna hérna námsrákjöf og sálfræðingunum. Og ef þau eru einhvern tíma að pælja að segja Það er hægt að fara í púl, það er hægt að fara í þittokki, það er hægt að fara í... Það er hægt að setja og chilla og það er hægt að fara í pílu. Bæ! Við erum komin í því málið. Málið, málið, málana. Ég er hægt að fá að heita mat hér, þetta var kalda mat. Cornflakes, Seriós, eplabitar. Ég er reyndar að búin að fá mér svolítið af hérna... Fungsi og Vakadú beglunni. Já. Það er ekki vatn að fá mér spræt. Eða mjölkuglas, það er líka hægt. Nei, við komum þetta aftur eftir. Ég, já, já. ég allavega. Það var krambúinn? Já, krambúinn. Tilbúinn, tilbúinn mánalega. Það get ekki, þetta er bara basically bakari hérna, skiljur. Já, já. Þetta er hérna kollab hérna og svo bara svona. Nokku. Og það nammi seksjóni. Já, og svo líka sko... Nú og því. Ekki sjálfsála. Það er frábært. Já, það er þægilegt. Ekki að býði röð eða neitt svolítið svesan. Það þarf ekki að tala um neitt. Nei, það er frábært. Þú er líka að tala um fólk. Hér er ótrúlega gott að fá sér sæti og svona Ég hef verið að vinna með hérna ristað brauð með smjöri. Það er eðlilega heðalega. <laughs> Ég er borgandi. Svo mikill herra maður. Það er ekkert neitt. Það er komið tíma á eina romantíska stund á okkur. Það ég er búinn að vera að býða eftir því. Já. Býða sko. Já. Hæ. <laughs> Þetta er einhvern veginn svona, fólk er að læra alveg hérna alla hringin. Já já. Og að þriðja, alla hringin. En það er aðeins meira hljóð á þriðju. Er, þetta er svona basically bókasafn, samt ekki. En hérna, það kalli minn, blessaðu kalli. Hér eru kennarnir, þeir eru bara þarna. Það er svo töffu sóluna er, þú veist, útskotið hérna. <laughs> Já, þetta er svona Titanic moment eitthvað. Já, þetta hérna eru meistara nefnarnir sko. Maður sér svona einhvern veginn að þeir eru aðeins yfirbyrða. Ég voru vel hvort þetta maður kíkir um bókasamn. Jóka hugleislega meditation. En svo dansku segjum meditation. Hva? Það búið að breyta jókaherfinginu. Það er rannsókn. Við kíkjum setna. Hérna erum við á bókasamninu og hérna er svona, nei, sko, það eru reglur. Það er alveg nema hann sitt ekki fram. Sustainability. Ég ætla ekki að lesa það núna ef við hefum. Já, ég máta mín. Það kom að leðalokum. Því miður. Því miður. Það er búið að vera gaman hjá okkur. Ég, ég get allavega sagt ykkur það, ég ætla að fara skiptir hún hérna út í Spána, ná með henni smá lið, það er erfitt að vera við liðin á þessari hérna allan dag. En við erum ekki búin að samfæra ykkur, þá veit ég hvað. Sjáumst í haust. Sjáumst í haust.